sido una mujer maravillosa Para mí es la mujer más hermosa Le regalaría a diario una rosa Daría todo por un beso de su boca Agradezco a Dios por poderla conocer Porque nunca la voy a dejar de querer Su sonrisa es tan blanca como el papel Su nombre es el más bonito, Raquel tiene unos hermosos ojos negros que son causante de mis desvelos. Como me encanta el olor de su pelo, estar con ella es mi mayor anhelo. Quiero poder ser como Morfeo para poder colarme en sus sueños y así cumplirle todos sus deseos. Volverme a dormir con un cántico de voz, poderla llevar conmigo a las estrellas para decirle que entre todas ellas, ella resalta como la mujer más bella y quiero convertir en mi doncella Seré el guardián que ella necesita Porque para mí es la mujer bonita Y aunque para ella solo soy una termita Para mí ella es mi diosa Afrodita Recuérdame en tus sueños Ahora que el mundo es tan bello Quiero estar para mí serás. Incident, el imparable. Abre los ojos, tu siluetas está enfrente. Dime si tú estás jugando con mi mente sé si es cierto o estoy demente Pero sé que estás en mi subconsciente Quiero recorrer todas tus cordilleras Amanecer junto a ti en cada primavera Pasar contigo toda la noche en vela Y vivir las fantasías de tus novelas Todas las mañanas le pregunto a Siri si existe otra mujer igualita a ti Para poder conectarme en tu arco iris Y decirte que serás la mujer más feliz Pide lo que quieras y te lo pondré a tus pies Hasta te pondría el planeta entero al revés Para que en las nubes nades como un pez Y pescarte como tú me pescaste aquella vez Muero por llenarte de mucho placer Y hacerte sentir que eres mi mujer Quiero que entiendas que daría todo por ti Aunque me muera yo sé que debo seguir y aquí es donde termina esta poesía En la que me moría por decirte día a día Ahora apaga las luces, esta noche serás mía Vamos, no tengas miedo y confía, amada mía Recuérdame en tus sueños Ahora que el mundo es tan bello Quiero estar ahí contigo Un momento estar vivo Entonces entenderás lo que quiero